Il·lustríssims veïns i veïnes, del 10 al 20 de juny voteu els primers pressupostos participatius a Barcelona. Accediu a la plataforma de Decidim.Barcelona i si teniu més de 14 anys i esteu empadronats a Barcelona, voteu. És un procés ràpid i fàcil que podreu fer en només 4 passos. Pas 1. Seleccioneu el vostre districte. Pas 2. Escolliu els projectes que creieu més adients. Pas 3. Caldrà que us verifiqueu directament com a ciutadà o ciutadana Introduïu-hi les dades del padró i el vostre telèfon mòbil. Atenció, rebreu un SMS de confirmació. Pas 4. Un cop seleccionats com a mínim dos projectes, només us queda confirmar la vostra selecció. I ja haureu votat, així de senzill. Ah, i recordeu que podreu votar fins de dos districtes diferents, el vostre segons el padró i un segon que podreu escollir. Per a més informació, visiteu decidim.barcelona. Entra, participa i decideix!